はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかですえ今日は私がいつも肌を白くするために行っているスキンケアっていうのを皆さんにご紹介したいと思いますたまにこう DM をいただくんですけどお肌の管理どうやってるんですかとかこう美白ケアはどういうの使ってますかとかいただくんですけどそれの、まあ、参考になったら嬉しいですそんなまあ真っ白とかじゃないんですけどその時の私の肌の 状態によって結構スキンケアを変えるようにしてるのでニキビケアだったり美白ケアだったりリフトアップ弾力ケアだったりとかっていう風に分けてるのでその肌の状態別の動画も撮っていけたらなと思いますなので今日はまず美白ケア見ていきましょう多分前から私のインスタとか見てくれてる方はわかると思うんですけど私すごいくだるの商品結構大好きで 友達のチニから教えてもらってから大好きになったんですけどすごくリピ使いしてる商品なんですねでクダールのサポーターズに今回選ばれて活動していくことになったんですけどなのでこう新商品とかを皆さんに <laughs> あのお届けできるようになるかなと思いますただまあ今回使ってるのは本当に私がリアルに使ってる商品なのでご安心ください なのでそれでは見ていきましょうレッツゴー今こうシャワーして髪乾かしてたんですけどなのでまだトナーも塗ってない状態なのでまずトナーから行っていこうと思いますじゃじゃん最近はねこのトナーを使ってますエリクシールのリフトモイストローションっていうものです、まあ、これはなんか美白っていうよりすごくこれねすごいいいんですよなんか保湿力もあるし もちもちするんですよねお肌が。でこういうふうにコットンにつけてなじませていきます。最初のこういうふうに拭き取ったら なんかねコットンパックをその後にするかもしくはこのこちらのエリクシールの導入の機械を使ってこのお化粧水をよりお肌の中に入れていこうと思いますこれはなんかリフトアップとかに効果があるっていうよりはただ単にこのお化粧水をより浸透させるっていう用途ですこういうふうに垂らして肌にのせてなじませていきます はいこんな感じでお化粧水を中に浸透させたら次に使っていくのはじゃじゃんこちらのこちらのグダールのグリーンタンジェリンリタシーダークスポットセラムを使っていきますこれは本当に本当に何回も愛用している商品でグダールのはねなんかすごく荒れにくくて て効果が出やすいっていう私の中ですごいグダルはなんてう信じて買うグダルって感じなので大好きなんですけど本当にこれもこうニキビ跡私ここにあるじゃないですかあとこうくすんだりとかした時に使うようにしてますこれを手の甲にこんぐらい出したらお肌全体に塗っていきます でなんかねすごくベタベタしたテキスチャーでもないのでここスーって伸びるつけやすいテキスチャーですしもう本当になんか悪いところがないんですよ <laughs> 本当にこれこれ塗って荒れたこともないしさらにあの香りも、うん、すごくいいですしこれタンジェリンのその成分っていうのが70%も入ってる本当にビタミン C がギュッと詰まったセラムになってるので、うん、本当に大好きです こういう風にお肌にのせたら本当にこうわかるかな動画でもちもちってしてるんですけど、うん、いい感じですそしたら最後にこのねグダルのこれを買うとこういうミニサイズのグリーンタンジェリンビタシークリームっていうのがついてくるんですけどなのでこのミニサイズのものをしっかりと使っております <laughs> 今度ソウルにも行くからねこれ持ってこうと思ってますこのぐらいかなこのぐらいを手の甲にのせてまた 顔全体になじませていきます。うん本当に香りがねもう本当癒しですこれはただなんか香りだけが良くて機能性のない商品は私はあんまり興味がないので一番はこの機能性にびっくりして本当に満足で何回もリピートしてるものになります本当はあの下るの き取りタイプの粉っていうのかな丸いシートになった以前ご紹介したものをずっと使ってたんですけどそれが切れちゃってまたまお店に行った時に売ってなくてなのでこのこム今おまけなのでこのセラムだけを買ってきたんですけど次またそのシートも買い足そうと思いますこんな感じの 全然重くないのでニキビ肌とかにも負担なく塗っていただけるものになります私結構最近この辺にできてるのでちょっと動画では見苦しいんですけど本当にもちもちで大好きですはい、それではこんな感じの私の美白ケアのナイトスキンケアルーティンになりました参考になったら嬉しいです なんとこのグリーンタンジェリンセラムっていうのが韓国の有名なビューティー番組で「Get It Beauty」っていうのがあるんですけど「ゲリビューティー」のビューラベルで1位になったんですねでその記念で今月かな1月もうちょっと遅くなっちゃったんですけどアップロードが1月1ヶ月間リーブヤングで最大セールが25%オフのセールをやってるそうなのでまあこのセラムはもちろんですけど他のこういうクリームだったりとか私が 以前使ってたシートだったりとかっていうのも一緒にセールになってるようなので皆さん韓国に遊びに来たりだったりとか韓国在住の方は是非今月オリーブヤングでチェックしてみてください、はい、そんな感じのお得な情報もお届けできて嬉しいですはいそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました <laughs> それでは次の動画で会いましょうバイバーイ インスタグラムとツイッターとチャンネル登録もよろしくねバイバイアンニョン